当たり前じゃないいいのよもっと褒めても <laughs> これが従来相関の実力ってやつよああよかった活躍できてはじ

Take it! 言ってるの当たり前じゃないいいのよもっと褒めても <laughs> これが従来相関の実力ダンク 組む見せてあげる もっと褒めてもこれが従来相関の実力ってやつよああよかった活躍できて作戦終了艦隊が母校に帰還したわありがとうこれでまた戦えるわ補給ありがとねサプライは大切ね ベストタイミングのドック入りですさすがね少しだけ休ませてくださいいいのでしょうか春菜がお休みしててそうじゃ整備は大切じゃなこの服少し足が涼しいの 全然強化のうちに入んないわよ